Religio pessoa que recebe a Costa Leste né, um grande fluxo migratório de pessoas do terceiro mundo e não são preparadas para a tensão da vida nas grandes cidades. Então, penas duras. Agora se fala no Congresso num projeto que serve a prisão perpétua. Penas duras, pena de morte, não resolvem da intimidação. E existe um exemplo muito recente, muito claro disso. A Constituição previu os chamados crimes hediondos, né? foram depois definidos como o roubo, o sequestro e o estupro seguido de morte. Eles foram definidos ao pouco mais de um ano. E as penas para esses crimes são altíssimas. uma vez preso, era deputado público, era, eh, o julgamento era, era é público, é para a pena de morte, eles tá- estão aí botando o corpo morar a de morte. Né? O povo quer segurança. E ele acha que a segurança está nos quadros da morte, que a segurança está nos justiceiros, que a segurança está no planejamento e que a segurança está na pena de morte. reflexão foi feita no bairro da Avenida de São Paulo, que é o Sapopemba, onde aconteceram alguns fatos que emocionaram a população, e as mulheres de Sapopemba se reuniram e se perguntaram se essa violência não seria um passo se se estabelecesse a pena de morte. E elas fizeram uma reflexão durante cerca de dois meses sobre essa questão da pena de morte chamar pessoas para ser duvido, depoimento. Então, e chegaram à conclusão de que a pena de morte era contra o povo. Ela seria mais um instrumento né, nas mãos do Estado para a opressão e a repressão do povo. E uma outra coisa, a pena de morte é irrevocável. Uma vez ela imposta, Então nós estamos estabelecendo a ditadura da família. Né? Direito à vida, direito à dignidade, direitos fundamentais da pessoa, direito de ir à escola, direito de ter saúde, o direito de nascer, o direito de viver, não pode ser objeto de decisões né, de, um, de um conjunto de pessoas. Eu gostaria de lembrar que há dois mil anos atrás se criou um princípio. E qual foi o resultado desse princípio? A condenação do Cristo e é a expulsão de Barrabás. Né? Posto Pilatos, né? É, o medo de assumir uma decisão, jogou essa decisão em cima do povo, né? lavando as mãos, e o povo decidiu né? exatamente pela morte de Cristo. Por quê? Porque as populações nenhuma emenda à Constituição pode ser objeto de deliberação se ela atentar, vejam atentar contra podemos, porque se supone devidamente esclarecidos pelo doutor Hélio Couto, mas aqui, pessoalmente, como cidadão, eu gostaria de fazer uma indagação ao senhor dentro sua experiência essa área. Eu, quando combateu essa pena de morte velada aqui nesse nosso país. Se desgraçadamente esse projeto for aprovado, será mais uma lei não aplicada nesse país? assim, a desinformação ou a informação é, das pessoas com relação a essas informações, com relação a informações também isso aconteça, né, vai gravar muito mais o quadro, não é? As pessoas não sabem disso. Eu, o deputado Amaral Neto foi um deputado, até foi chamado filhote da ditadura, né? e é, é realmente mercado do hoje. Nós que lutamos né, pelo, pelo estabelecimento da democracia, nós somos democratas. Né, os democratas são eles. Porque hoje eles querem, eles querem ouvir o povo, que eles sempre expressaram durante o período tipo militar. Né. Então, eu acho que há uma, um entrosamento né, eh, little more única a cada e uma organização defeituosa do Estado que é construído por nós. Né? Então, se você tem hoje um delinquente que possa ser considerado recuperado, não é por esse fato que ele volta à sociedade, ele volta por deficiência do tratamento que foi submetido né? e da, da, da maneira pela qual os presos são devolvidos ao convívio da sociedade, sem um mínimo de condições de convivência na sociedade. Então, não é, não é matando essas pessoas que não vão resolver o problema. É porque você tem que ir às causas do problema, não as consequências. Então, eu acho que a solução está na solução das causas, não no ataque gracias.